TikTokdagi birinchi battleda men bilan o'ynagandingiz, bilasizmi? Ha. Esimda. Demak, aytgan u oldin chiqargan videoyim deganimi, aka topdim, lichkesga tashlab qo'ygandim, qarashga vaqtingiz bo'lmadi shekilli. yoq e? Hmm, tashlab qo'ydim o'sha где 20 mingcha like qilgan ekan, zo'r chiqqandi o'sha video. Men qidirib topdim-da, yozda chiqargan ekan bu o'sha videoni. Da? bir qiziq qarayma qarayma ha zo'r hammasi bo'lib turibdimi musobaqa bo'lsa bo'y bo'lsa xudo xohlasa keladi sizlarga dilshod akamlar ham keladi bitta akalar muammo yo'q xudo xohlasa o'xshasa Yulduz opam, Yulduz opa Usmonova bilan qanaqasiz? alaykum bormi? Vashe teskarimi? Yo'q-a. E. Endi bizga поддержка beradigan, gazini bos deb sizga o'xshab motivatsiya beradigan insonlar, yaqinlarimizda shu insonlar. Yo'q, endi menga mana bunaqa narsada, e, mani atrofimdagi o'rtoqlarimni misol ko'p o'rtoqlari menga protivda menga uni farqi yo'q sani bilan alo salomaligi yaxshi bo'lsa bo'ldi shunday shunday davriylarda xudo xohlasa katta katta marralarni zabt etish aka hech e'tibor xohlasa gaz gaz gaz faqat gaz faqat gaz qaytishi yo'q rahmat aka xudo quvvat bersin sizga ham qarang man youtube kanal ochmoqchi edimda youtubeda ham auditoriya bor o'shanga youtube platformasini hozir yaxshilab o'rganyapman nimalar tiktokda ham boshlashdan oldin o'rganganman xuddi shunga o'xshab endi nima maslahatlar berasiz youtubega xudo xohlasa birinchi kanal ochib sekin rivojlantirish o подпискani bosib qo'yamiz sponsorlarga jigarlar sekin kanalni ochish kerak birinchi youtubedan kanal ochish bo'yicha mani o'zimda ham videolar bor shundoq youtubedan kanal ochdi deb yozsang chiqadi официальный chiroyli kanalni ochib olasan sekin подпискani yig'ib mingta qilib olasan u yog'i yaxshi bo'lib ketadi denis bakardi rahmat assalomu alaykum shu modernizatsiyalari boshqalari o'sha tushunmaymanda endi tiktokniku u yoqdan kirib bu yoqdan chiqaman u oldin monetizatsiyaga yetib olish kerak ungacha hali ancha bor yetib olish kerak u yoqqacha keyin уже u yoq oson bo'lib ketadi hmm, anaqami azizxon yoningizga boraman deydimi boya ertalab efir razminka trenirovka qilsam mingtacha odamlar kuzatadida ertalab undan oshiq o'shanda gaplashganimizda aytdi shuhrat akani oldiga boraman dedi ikki uch kunda dedi kim azizxon ufc degan bo'ladi tashladik sizga ukamni boshida baraban chalamiz <laughs> u bahona man ham o'taman xudo xohlasa bir qo'lingizni olib qo'yish niyatim xudo xohlasa обязательно kelaveringlar bizni eshiklarimiz ochiq shunday shunday shuhrat musayev o'zbekiston tinchmi debdi o'zbekiston tinch hammasi yaxshi Kuş duymasın, tinchlik bulursun. kazan tatariston respublikasiga salom salom o'rtoqlar bir biringlarga подписка sponsorlarimizga подпискani bosib qo'yasizlar sizlarga qaytarib yuborishadi mujik tvga ham подпискani bosib qo'yaveringlar odilxonga ham подпискani urib tashlanglar sizlarga qaytarib yuboradi odilxon ham kattakon rahmat shuhrat aka qarang sizda turgan nima deysiz shuhrat aka sizda birinchida turgan denis bakardi mana sponsorlar orasida birinchida turgan denis bakardi muxlisingiz ekan o'sha inson qo'shib qo'ysinlar deb aytdi yo'q man qo'shib bugun bombalarini qilamiz deganlarim hammasini bir chekkadan qo'shib qo'yyapman zuhriddin mana tursunov nuriddin niyozov hammaligini qo'shdim denis bakardiyni qo'shib qo'ydim islom addushi addushi поддержкаlarni qilsanglar xudo xohlasa bugun kechki payt mushiylar soli sonli bo'ladi tiq etib beramiz Xudo muzikani qara mana shuni tezga olishim kerak endi denis aka xullas shunaqa gaplar o'zingizga ehtiyot qiling sog' bo'ling har doim aka salomat bo'ling keling ovqatlanamiz yoqimli ishlar hammaga Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. aka man nima kelsa, chempion gazini bos, gazini bos. Xudo xohlasa ko'rishamiz. ho'p Davay.